Є. Всім привіт! Сьогодні зробимо нову снасть на сома, атрактант і випробуємо на рибалці. Нам знадобиться флюорокарбон 0,77 від Sunline і гачок 4 номеру гамакацу. Гачки можна вибрати і подешевше, але краще не треба. Бюджетні гачки на сома покрасив, так сказати, захистив від відкритого металу. Як відомо, сом дуже не любить оголений метал. Заводимо флюрокарбон в вушко гачка зі сторони жала і робимо 10 обертів. Далі заводимо з тильної сторони і затягуємо. Вузол називається нокнот. Надзвичайно міцний. Беремо резиновий ніпель довжиною 15-20 см. Відріжемо сантиметрів 5 см. Змочимо водою. Надіваємо його на гачок. В ніпель заводимо другий гачок, так, щоб він був направлений жалом в іншу сторону. Флюрокарбон запускаємо з тильної сторони. Робимо обертів 7 і виводимо наш флюрокарбон зі сторони жала гачка. І міцненько затянемо. Далі монтуємо ніпель, який у нас залишився. Ось так у нас повинно вийти. Підводний поплавець приріжемо пополам. гострою трубкою в губці робимо отвір. Садимо її на термоклей до нашого поплавця. Пластикову трубочку фіксуємо всередині поплавця. Монтуємо на нашу снасть. Відступивши сантиметрів 30, в'яжемо стопорний вузол. Одягнемо крашений груз на 100 грам. І фіксуємо вузлом. І на кінці в'яжемо петлю. Ось такий вигляд має снасть в зборі. Зробимо трактант на сома. Для цього нам знадобиться пірі. Підійде любе. Шмалимо його. Колись давним-давно наші діди ловили сомів, нажарених горобців та курчат. В прошлому році я тестував жарену макуху по суму. І тести підтвердились. Суму дуже подобається запах олії соняшникової. Той, хто ловив сумів на макушатники, зрозуміє до чого я. Так ось я подумав, а чому б не поєднати ці два трактанта і не перевірити по суму. Добавляємо попіл, піря в фляшечку і заливаємо пахнючою нерафінованою жареною сонячниковою олією. Купували її на олійні. Медведку ми добуваємо біля ферми в старих какашулях. Медведка це одна із найкращих наживок на сома. Якщо хочете перевірити, чи водиться у вас сом, то треба пробувати на медведку перед сутінками. Отак ми вибираємося на вечірню рибалку на сома. Немає, що Всім привіт! Знаходжусь на річці Південний Буг. Сьогодні в планах половити сома на думку Випробувати нові снасті. На рибалку у нас є півтори години. Зараз 20 хвилин 9 до 10 ми повинні зібратися уйти, щоб спіти до комендантської години. Рибачити буду на одному із моїх улюблених місць. Тут я зазвичай рибачив на сома, але тут, як бачите, заросло. Думаю, отут порибачити. Тут ще можна буде якось, якщо плюне сумик, його виволокти. Перша снасть у мене, так сказати, аромоснасть з губкою. Десь мене тут трактантик, де він. А де я торкнув? Так, ось. Ось така чорна жижа. Ну, запах який. О, навіть не знаю. Ну, горілом точно не пахне. Піря і олія. спробую тепер цього гамака витягнути. Новий чехол. Юханий бабай. Так. І ось друга в мене снасть. Флюрокарбончик 0,77 Sunline. І гачки гамакацу. До речі, таку снасть можу зробити на замовлення, хто побажає. Ну а тепер тестувати. Ну Ця то снасть 100% буде ловити, це я знаю. Ось ця в мене нова. З губкою. Будемо її тестувати більшість. Да, Я роздобув медведку. Це було непросто, але я її роздобув. Тут вистачить на дві рибалки. Сьогодні спробую її завтра на сома перебачити. потім закинемо. Спочатку стандартну снасть. А хто у нас там є? Покажися, покажися. Тільки не кусайся. О, яка красота. Медведку надіваю з нижньої частини голови і жало ховаю в тулубі. Ось так. Ух, ще одна велика. Не, на цю велику, на другий. На другу снасть треба трохи поменше. Де, де, де? Де ж ти заховалась? О, Є. Це трохи поменше буде. Думаю, з такими крашеними думаю, з такими крашеними гачками тепер сом не так буде жахатися цієї снасті. І груз тут теж крашений. Ніяких вертлюгів немає, щоб мінімум було відкритого металу. Так, Юля, я закидаю і ти дивись, добре? Потім своїх вінні пухів пограєш. поки я там другу снасть буду калапуцити. Жінка з роботи приїхала, ухляла, а я її на рибалку виволік. Ще безсовісний. Да, Юль? Лайтранер. Хоча говорять на сома baitrunner не бажано ставити, щоб підсічка була добра. У Юлі покльовка. Є. І ну, буквально ж 5 хвилинок пройшло. Холоста? Що, з'їло? Є. Треба було може трохи почекати. Так воно до берега. До берега? Угу. Погано. Так, куди це кинути? Головне, щоб буряна. Ага. Ракушку чую на дні. Це просто супер. Аж сьогодні буде рибалка у нас. Ну, я даже не в сторону все. Где? О -о. Сейчас так еще. Мелкий сом просто. Все, убил. Треба було на жабу закинути. В тандемі з медведкою. Вручну, я думаю, спіймаю. А ну давай під саковим зараз попробую. тоже вже сомик. Клюнув на простую снасть. Щось невеличке. Я думаю, так підніму. Оба! З пів кіла. Так. Ого, ти аж двома гачками. Боже бідненький губу розірвало. А ні, не розірвало. Показалось. Да, Добрі гачки ці гамакацу просікли. Так, відпускаємо манюню. Підростай. Опа. Хорошо пішов. Так, продовжуємо. Взагалі я думав один гачок медведку, так сказати, для підсолоджувача пускати, а на другу жабу. Так, що у нас там ще по запасам? Одна коробка вже закінчилась. Тут вже немає. Цікаво, на дендробену хтось ловив цього випуска, випуска такого покупного. Бачив на промі 550 гривень кілограм. Якщо хтось ловив і воно реально працює, то напишіть, будь ласка. Не хочеться гроші на вітер викидувати. Покльовка. Напахню 16. Ох, покльовочка! Біля фрикціон, фрикціон! на горому. Добре? Доб... Зійшов. Зійшов? Угу. Погано зажатий фрикціон був. Ніколи не рибачте на дешеві гачки. Жаба до нас прилізла сама. Є, я спіймав її. Почекай. Жаба надівається через литку. тут. Паш, уже время їхати. Оце покривка була на жабу. А я профукав, в мене годинник спав аж. Нема, зійшло, зійшов соник. Покльовка бачила яка була. Мушкарня заїла. Комарі мушка. Треба продовжувати експерименти на жабу. Так, Жабка жива, ми її відпускаємо. Медведок більше нема. І додому треба йти. Комендантська година почнеться через 20 хвилин. Треба вспіти. Так, бистренько розкажу, що краще ловило. На цю снасть з ароматизатором арому снасть покльовок було приблизно в разів 2, навіть 2,5 більше. Але і за тупих гачків китайських все сходило. Є в мене ще декілька ідей зробити атрактант із медведки і спробувати того виповзка дендробену. Якщо цікавить тема з продовження атрактанта, поставте, будь ласка, лайк. А з мене нове відео. Всім дякую за перегляд, до зустрічі. А ми додому. Бігом-бігом спіти треба.